Барак Обама, Кэтрин Эштон, Джозеф Байден, Саманта Пауэр, Джон Керри, Чак Хейгел и Уэнди Шерман. Всем этим отказано в обслуживании и посещении нашего магазина. Ковровый супермаркет «Роял» на Гамзатова 37Б.